yana Jasur Umirov. Ha, yurtdoshlar, hozir bu videoda deyarli faqatgina atvetlar videosi bo'ladi endi atvetlarni tomosha qilasizlar menimcha jasur umirov o'ziga нормальный dushman orttirib oldi albatta bu videoda boshqa vatandoshlarimiz ko'rishligi uchun kengroq tarqalishligi uchun sizdan atiga bir dona layk bosishingizni iltimos qilaman layk bosganlar alloh rozi bo'lsin layk bosdinglar endi pastda obuna tugmasi bor obunani ham bosib qo'ying sababi bu kanal faqatgina sizlar uchun xizmat qiladi xalqni ichidan chiqqan блогер xalq uchun doim xizmatda videoni boshlaymiz Aziz vatandoshlar, yana bir eslatma haqida deb nomlangan kanal admini bloger juda ham zo'r ro'za boshlab yubordi. Sizlarga ham tavsiya qilaman, ro'za yutuqlari endi unaqa jinni ketdi mayda juda narsa emas, balki uje sovg'aga seriyozli narsalar qo'yilgan, ya'ni kvartira va albatta avtomobil. Ushbu ma'lumotni to'liq o'rganmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga silkasini qoldiraman. O'sha silkadan o'tib, podrobni o'rganib va albatta arzimagan pul evaziga yo kvartira yoki avtomobil yutib olish imkoniga egasiz avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar assalomu alaykum aziz vatandoshlar sizlar bilan men muhammadjon madiev va siz aynonda onda max madiev aziz yurtdoshlar Bugungi video aytganimdek faqatgina o'sha urdi urdi sol sol qosh faqat advet haqida bo'ladi. Albatta Jasur Umirovga nisbatan boshqa boshqa boshqa Xullas, e, bilasizlar, Jasur Umirov o'zi e, bilmayman, dushmani ko'p san'atkor bo'lsa kerak, sababi kim Jasur Umirov nima deydi ekan deb turadi. I Jasur Umirov ham shunaqa, tezda kimgadir atvet qilgan, keyin shunaqa qilib janjal qilgan. Xullas, dastavval sizlarga Jasur Umirov kuni kecha gapirgan bir video bor, yangi. O'sha videoda bir qo'yib beraman. Undan keyingi atvetlarni birin-ketin tomosha qilamiz. Marhamat. Xulas bu yerda ko'rdinglar Jasur Umirov birdaniga ikki kishiga atvet qilgan, ya'ni birinchisi aynan Jamshid Abduazimovga va ikkinchisi aynan Alisher e, o'zi ham familiyasini aytdi Rahmatullayevga. Endi bu e, ochig'i men kechagi videoda Alisher Rahmatullayev e, Rahmatullayev dedi, ismini aytmagan uchun men birinchi Ulug'bek Rahmatullayevmikin deb o'yladim. Ikkinchi Ulug'bek Rahmatullayevga kirdim, hech qanaqa ответ yoki boshqa narsa yo'q va e, faqatgina o'sha Jamshid abduazimovga ko'proq ответ bo'lgani haqida izoh bergan edim. E, Instagramda menga yozishdi, mana bu yerda kimga ответ bo'layotgani, kim ответ qilgani deb boshqa ответlarni ham yuborishdi. Hozir sizlar bilan birgalikda aynan Jasur Umirovga bo'lgan ответini birgalikda tomosha qilamiz. Aziz vatandoshlar, albatta siz ham fikringizni kommentariyga yozib qoldirishingizni iltimos qilaman. Marhamat. Assalomu alaykum barcha barchaga. Ben hozir yakında bitta videoni ko'rib qoldim jasur umirov nima desam bo'ladi sanga Seni tilingni sug'urib olaman boshqa gap so'kilib san gapirib o'tirganga keragi Sen uz o'zi ko'rishim kerak man mana bitta ko'pchilik nimaga manga video murojaat qilyapsiz nega o'ziga gapirmaysiz degan savollarga man hozir sizlarga aytib beraman 2016 yil Jasur Umirov bilasan a, gapirib qo'ygan gaping uchun seni bir 2 hafta qidirganman. shu paytda sani e, nosir administrator o'rtaga tushib olib qoldi keyin jalil mavlon qilib o'rtog'imiz yaxshi bola shu inson sani o'rtaga tushib bo'ldi mayli xo'p alisher deb o'sha paytida sani olib qoldi o'shanda o'zing bilasan 15 kunlab qatlaga turib bekib oldi keyin родной e, okang chiqib men uchun alisher jasurni bir marta kechiring dedi mayli xo'p ular ham o'tib ketdi xo'p keyin mana yaqindagi bo'lgan voqea sanitosni beshik tashlab orqangdan gapirmayman deb ketdi alash deb aytyapsizmi ey shuncha mujik ko'rib turdi bilasanmi qayerda qanaqa joyda o'tiruvding u yerdan chiqa olganing ham yo'q gapirib qo'ygan gaping uchun jasur bilasanmi o'zing eslaysan a u sansan qaytib orqangdan gapirmayman qaytib bartullik qilmaymanman gapirmayman degan sansan jasur eslaysanmi masalan senga shu narsani qo'yib beraman и вообще ты sani topib bo'lmaydigan ham u sansan senga video murojaat qilib sani top bo'lmaydi Sen bitta gapni o'sha paytida aytding ne gapirib qo'yding Jasir orqamdan qizlarga desam qotib qoluvdim bilmay qoldim o'zimni boshqa qilib qoluvdim hozir ham nima qotib qolib gapirding-a menga? ertaga shu gapga yana aytasan sen shu narsaga sani o'tib o'tdan topib ushlab mana ertadan men seni ishon topaman yana aytasan men qotib qoluvdim bilmay qoluvdim deysan sen shu gapga bilasanmi shuni jasur man san tilingni kesib olaman tushunasanmi sani ikki marta olib qolishdi o'shanda ham nosirli keyin e, shovkat degan bola olib qoldi sani shovkatni ukasi olib qoldi sani oka oka deb a bir haftalab ko'rishmay yurganingda shu bolalar guvoh sani olib qolgandi jasur sanga e, ana ko'rgan joyimda bir narsa boshqa man shahar qoq o'rtasidaman san mani topishing mumkin man sani topolmayman bemalol topishing mumkin bitta gap keyin san aytyapsan hech kim tanimaydigan boshqa san o'sha jasursan zafar bilan birga kelib ana zafar o'rtog'imiz boru qodirov monitori tagiga kelib дружбада ey o'rtoq qachon man ham shu alisher bo'larkin mana degan o'sha jasursan san ishon sanga bitta gapim kuttingni yirtib qo'yaman man sani ho'p man seni topaman hozir san yo'qsan yo'q bo'lasan ham san uverенныйman san o'sha gapirib qo'yasan yo'q bo'lasan chunki bunga juda ko'p bo'ldi guvohda san aytyapsan orqangdagilarni yig'ib kelasan qanaqadir syomkalar syomkasimi sani baltulligingnimi ha man baltunlik qilganman bilmay gapirib qo'ydim kayfda gapirib qo'ydim degan gapingnimi o'sha gapingni aytyapsan mana u gapga o'zing o'zing tilingdan yeb qo'ygansan man emasmi a <laughs> jasirim meni <laughs> mayli Aziz vatandoshlar, o'zi bu janjal nimadan boshladi? Birinchi o'rinda aytganimdek, Jasur Umirov aynan o'sha videoda ham ko'rdilar, GIF haqida gapirgan edi. O'sha ba'zi bir san'atkorlarni GIF qilayotganlarini tanqid qilib chiqqandi. Ochiq aytaman, paxtachi emasman, lekin aynan shu gapiga qo'shilaman. Nimagaki, san'atkor san'atkorligini qilsin. Endi e, GIFga ham haligi vaynchilarni, blogerlarni ishiga bunini so'qishdi, bunini tiqishni o'rganib olgan, bilasizlar. San'atkor ham YouTube ochib, boshqa qilib, e, blogerni nonini yarimta qiladi. Bilasiz, bu oddiy hol. Ular xullas ya'ni bu gapiga aslida men qo'shilaman ya'ni gif masalasiga neysa bu giftni o'sha videosi chiqqandan keyin albatta Jasur Umirov ham o'zini fikrini bildirgandan keyin ko'pchilik tanqid qildi va aynan tanqidlar ichida yana Alisher rahmatullayev mavjud ekan, bor ekan, ya'ni tanqidiy videosi hozir birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum barcha barchaga azizlar. Bu meni video murojaatim jasur umirov sanga manga qara sani o'rtoq demayman o'rtog'im emassan san mani birinchidan man sani как e, san'atkor как tanish sifatida sanga man gapiryapman unaqani bitta ikkita videolarni ko'rib qolganman anu gif qilayotgan san'atkorlarni gadoy bir narsalar deb tashlab bilmayman o'zingga yarasha hamma o'zi xohlagan ishni qiladi и xohlagancha o'sha pulini topadimi biznesini qiladi mayli o'sha gifini qilyapti sandan puli ko'pi ham o'sha biznesini qiladi masani личный bilmayman nima nima xohlayapsan hamma san'atkorlarni gapirib gif qilayotgan gadoylar boshqa mayli hop indamay turib kecha chiqib qolsan bir ikki kun oldin jamshid ekanmi gapirib qariya pari sandan oldin shou biznesga chiqqan bolalar ular jasur umirov san ham man ham o'sha bolalarni qo'shig'ini eshitib katta bo'lganmizda birinchidan ozgincha bo'lsa ham hurmat degan narsa bo'ladi man bilmayman kecha besh yil olti yil olti yil oldin chiqarib to'rtta ashula aytib baqirib agar san звезда bo'lib qolgan bo'lsang u bolalar sandan звездаni ancha oldin ko'rib bo'lgan bolalarda birinchidan san nima xohlayapsan tushunmadim gapirib mani akam личный o'sha jamshid aka личный man gapiryapman man o'sha video ko'rganimdan keyin san gapiryapman nima qilasan qariya e'tibor bermanglar gapiraveradi boshqa san boshlading gap gadoylar badoylar nima любой san'atkor qiladi gipni qisiq to'g'ri man qilmagandirman u narsani tushunmayman ham bilmayman qo'limdan kelmaydi qo'limdan kelganda qilardim shu narsani san nima xohlayapsan hammaga osilib gapirib boshqa qilib mana bunaqa gif qilayotgan gaddoylar mana bunaqalar qilib tuda suda ey jasur man sanga boru oxirgi gapimni sal o'zingni bosib olgin yig'ishtirgin shu biznesingni qilib yuravergin qo'ygin hammaga osilmasdan boshqa aytak jamshid unaqa gapirib boshqa qilib sandan katta san'atkorda unaqa qarib ketgan o'zi kim вообще san hech kim bo'lgansan u bola chiqqanda san nikto bo'lgansan man javob beraman u bola звездаni grimet qilib yurganda san bilan man вообще shou biznesga yaqinlashmaganman san nikto bo'lgansan u paytda san hech kim tanimagan ham bilmagan ham u jamshid azimov bo'lgan paytida qo'shig'ini eshitib katta bo'lganmiz biza sal o'pkangni bosib olginda agar bosib yo manga o'pkam bosishga yordam kerak manga desang mana man yordamga tayyorman agar sanga ozgina bosishga yordam kerak bo'lsa ho'pmi sog' salomat bo'lgin bundaki bu gaplarimda man sanga ana o'ylama piar uchun gapiryapti manga boshqa uchun gapiryapti manga ответ qaytarasanmi qaytarmaysanmi san o'zing uchun bilginda gapingni man bu yerdan qilmayapman san gaping bo'lsa shuni aloqaga chiqqing bilasan o'zimni uch to'rtta besh nomerimdaman chiqqingda shuni любой joyda gaplashib olamiz hopmi unaqa narsa kerak emas qo'ygin unaqa qariya pariya boshqa shu gap manga tegdida man o'shalarni qo'shig'ini eshitib katta bo'lganman lekin o'shalar qo'shig'ini eshitib o'shalar kliplarda ana shu qanaqa bola bo'lib yurgan paytida man личный fanati bo'lganman o'sha insonlar sal ozgina katta san'atkorlarni ham hurmat qilishni bilgin yaxshi yurasan shunda ho'p sog' salomat bo'l o'zingni ehtiyot qilib yur aziz vatandoshlar xullas aynan shu narsadan keyin boshlandi o'zi aslida urush janjal undan keyin mana o'zinglar ko'rdinglar va e, jamshid abduazimov bilasizda ko'p o'sha bo'rilar kinosi bilan ko'proq mashhur e, aktyor san'atkor e, to'yda gadoy ham melisa ham ular davlat xodimi ham san'atkorni to'yga olib kela oladi degan e, video tarqab ketdi hozir birgalikda tomosha qilamiz shuni shunaqa ashula aytadi любой ashulachi ashula aytadi любой odamnikida xoh xoh gadoy xoh melisa farqi yo'q mana Yerdu molodets. Aynan shu videodan keyin Jasur Umirov ответ qilib chiqdi, ya'ni Alisher akaga va Jamshid akaga. E, bu ikkisiga ответ qilgandan keyin uje sekin-sekin nima deydi, vaziyat jiddiylashib, juda ham bir olovli vaziyatga to'g'ri keldi va albatta yana o'rtaga umuman Jamshid akani sostavidan yana kimdir ответ bildirdi. Aynan Jasur Umirovga marhamat. Jasur Umirovga mabodo dilizxorlaring. Bor, bor, bor, bor, bolaga bor. короче jasur umirov manga qara san nimaga unaqa nimadirlar короче qariya pariya vas manga qara vas devordim san vasga noloyiq bolasanu endi gapimni eshitginda jamshid abdazimov orqasidan baltat qilish лично sanga emas лично sanga emas oldin mana ukalari bor oldin ularni o'yla nog'iz gapirib qo'ysan nima bo'ladi uni спрос qanaqa bo'ladi sanga juda ham og'ir keladi manga qara o'zingni yo'lingda yur nima qilasan hali qarab nimadirlar deb qariya pariya san sanga emas лично o'zingni yo'lingda yur deyapman yana bir marta ehtiyot bo'lib kech payt shayton chalib ketmasin uying kirib ketayotganingni o'zingni yo'lingda yur nima qilasan biladi tepaga osilib albatta albatta aytganimdek jasur umirov o'ziga narmani dushman orttirib oldi ya'ni bunday egoistligi bilan lekin o'ylaymanki baribir biz tepamizda davlat bor menman zo'rman deganga ham eng zo'r mafiya eng zo'r kuch bu albatta davlat xodimlari menimcha aynan jasur umirov ishongan insonlar shaxsan men ham albatta demoqchi bo'lganim aynan bu narsani balki ko'chada balki xullas qonunda xullas qanday bo'lsa ham hal qilish bo'ladi degan umiddaman sizlar bilan men muhammadjon madiyev bo'ldi kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar